بسم الله الرحمن الرحیم вақте ки ту вафот мекунӣ дигар фикр накун ки бо ҷисмат чӣ мешавад зеро мусалмонон ҷисматро мешоянду мепечонанду ва ҷанозаат мекунанд шояд ки мардуми зиёд ба ҷанозаат ҷамъ мешаванд баъзеи онҳо барои охират гусел кардани ту шуда корҳои худро ба таъхир мегузоранд чизҳои ту дигар ба касе лозим намешавад калиди мошинат телефони мобилият либосу кафшат аммо як чизро бояд донӣ дунё аз мурдани ту ғамгин намешавад дунё чун муқаррарӣ одамон парвои ту не бо кори худ овораянд касе дигар ҷои холии кори туро банд мекунад боигарии ту ба меросбаронат мемонад аммо ҷавобгарии боигарият бар дӯши ту боқӣ мемонад баъди мурданат се қабил мардум андӯҳгин мешаванд шиносҳо мегӯянд одами хуб буд дӯстон чанд рӯз ғамгин мешаванд ва баъди он ҳаёташон маҷрои муқаррарӣ мегирад наздикон моҳҳо то сол ё каме зиёд андӯҳгин мешаванд ва баъди он тамом ҳамин гуна таърихи ҳаёти ту дар ин дунё ба итмом мерасаду ҳаёти ҳақиқии ту дар он на шӯҳрат на боигарии ту ва на наздикони ту аст сар мешавад ба ҷуз корҳои некат дар он ҳаёт чизе дигар нест ки ба ту кӯмак намояд эй фарзанди одам аз он ки атрофи ту мардуми зиёданд боиси фахрат нагардад зеро ки ту танҳоӣ ин дуньёро ту танҳо тарк мекунӣ ба қабр танҳо медароӣ ва аз қабр танҳо мебароӣ ва рӯзи қиёмат танҳо ҷавоб мегӯӣ